नमस्कार मैं लाल सिंह मैं उत्तर बंगाल के जो जंगल क्षेत्र है वन क्षेत्र है वहाँ पर मैं वहाँ के कम्युनिटी के लाइवलीहुड के साथ साथ में इन्वामेंट के सुरक्षा के लिए हम काम करते हैं ये जो ये है हमारा जो काम है अभी का दौर में बहुत ज़रूरत है जो ग्लोबलाइजेशन जो ये हो रहा है बहुत सा जगह पर पानी समाप्त हो रहा है इसको संरक्षण के लिए जंगल का संरक्षण ज़रूरी है तो हम आपके यहाँ आएंगे आपसे फेस टू फेस मुलाकात करेंगे यही बात है